Des de l'associació Com Soc, Comunicació Social, doncs portem una sèrie d'anys treballant per impulsar i difondre realitats i iniciatives populars. A Les nostres activitats neixen a l'any 2006 en, en un programa que es diu Món Obert, d'estiu en aquest cas, que està dedicat al turisme responsable de les organitzacions no lucratives. És un programa de ràdio que, que va néixer a Ràdio L'Hospitalet, i que ha tingut continuïtat als estius del 2006, 2007, 2008 i 2009, i posteriorment, a l'any 2008, doncs vam tenir l'oportunitat de formar part de la graella de Ràdio 4, que en aquell moment era la ràdio dels sentits. Era una ràdio on tota la programació estava vinculada a temes socials i medioambientals. El turisme responsable és un concepte acceptat per aquells catedràtics del món del turisme sensible que, que entenen que el turisme responsable eh, és un terme que equival, que, és, que es pot servir per totes aquelles entitats que proposen uns viatges diferents. Turisme responsable haureu escoltat, turisme just també, turisme sostenible, fins i tot turisme solidari. Aquest concepte, bàsicament, el que pretén és que de forma amb uns criteris molt semblants al del comerç just, tenint en compte aspectes mediambientals, tenint en compte la població local, tenint en compte que aquells diners que tu et gastes amb el teu viatge doncs, vagin, que recaiguin doncs, a les famílies que estàs visitant. No? Ten tenir una sèrie de criteris que mm, fan que la teva petjada, diguéssim, en, en aquell territori sigui sostenible.